السبيل قتل مثير سقطت السبايك بي سوري مواعيد التلقيم تبقى عدو واحد زرعت السبايك أعيد التلقيم أعيد التلقيم سبايك الخاص بالأعداء فايبر روحي عن نفسك لنذهب بعد هذه الجولة لقضاء أمسية خاصة بالفتيات الساتر ضلع متحركة إنه الموت سقطت ال Spike في اي تبقى عدو واحد وقودي بسلام ال Spike هنا والكلام سلاح هنا هناك Atlas Pi. غفلت لحظة سيلحقون بك ابق يقظا نشر الساتر تم نشر الساتر قتل فينيكس في الوسط واحد نحن هنا لأننا الأفضل إياكم أن تنسوا ذلك ظلال متحركة ظلال متحركة سبايك بالوسط هنا حجب الرؤية تبقى عدو واحد هناك أنا آخر شيء سيشاهدونه قبل موتهم يا لحسن حظي هنا عليك به أعيد التلقيم سقطت لسبايك في A تبقى عدو واحد There's one heaven, heaven. حسنا لقد ماتوا خذوا كل ما هو مفيد هناك عبئي لا ينتهي متحركة هناك هناك سقطت السبايك في بي لن يموت حلفائي سقطت آخر لاعب باقي the spike. أداء رائع كان بإمكاني التفوق أكثر ريز أنت كبرميل البارود أحسنت صنعا أشق صفوفهم هناك تم نشر الساتر تم نشر الساتر هنا هنا التلقيم أعيد التلقيم تبقت ثلاثون ثانية أسلب البصر سيموتون وهم يشعرون باليأس والفزع ظلال متحركة ظلال متحركة ابتعدوا عن طريقي سقطت ال Spike في B ال Spike في B رصد عدو في الوسط هناك تبقى عدو واحد أفكارك وقد أضعفتك لا تموتوا أريد سلب حياتهم لا حياتكم نشر الذاكر قنبلة ستنفجر أحتاج علاجا مثير للشفقة تبقى عدو واحد سقطت السبايك في الوسط أمهلوني لحظة أريد أن أعد أجهزتي لا يمكنني استخدامه عدد من الأعداء في إيه؟ انتهى المزاح سأقضي عليك حشرة هناك هناك انفجر سقطت السبايك في الوسط فلنرى الآن أين يختبئ الجميع لن يموت حلفائي آخر لاعب باق آخر جولة قبل التبديل لا يمكننا أخذ شيء معنا بعد هذا أسلب البصر انتهيت انتهيت سلاح هنا باق تبقت ثلاثون ثانية زرعت لسباي هناك تبقى عدو واحد أرضا النبهات أنني لم أعد أملك سوى 87 قنبلة يدوية آمل أن يكون هذا كافيا هناك عدو واحد سقطت السبايك في بي هناك لا أموت بهذه السهولة أشعر بالتوتر تخلص من هذا الشعور يا أومن طيب التلقيح أعيد التلقيم أعيد التلقيم حجب الرأس عليك عزيزتي أعيد تبقى عدو واحد فينيكس تستحق المجهود نقطة الفوز هجمة أخيرة لنهزمهم شر هزيمة يمكن لأحدكم إقراضي؟ هناك إنهم ضعفاء جيد ظلال متحركة تم نشر الزاكرة آخر لاعب باق Viper, just win this. They shoot. Shoot again. Okay? تبقى عدو واحد Probably go grab the tank. Um, Race is 1 HP, I hit a 120, so you can easily kill him. Just close the door. Before Viper, close the door. معي فون بيتو or what من سأخنق أولا هناك أحتاج هذا أين أنتم؟ جبال متحركة رصد عدو في A آخر لاعب باقي سقطت السبايك في الوسط تسلم Omen, if you got ace, it's not real ace. It's just because you shoot. They're mid. That's the mid. أحتاج إمدادا let's go. Oh, let's go A. Don't knife only. Just buy this round. سوف أصبح كابوسهم تم نشر الساتر تم نشر الساتر تمام نعم. السموم ترتفع سقط الجدار السابق فاز المهاجمون